ایک نے دوسرے سے کہا آپ کے پاس کیا ہے اس نے کہا کیروسین ہے لگا تو اسی میں جو میرے اوپر سے جو مواد کپڑا تھا وہ اس نے فلیٹ کر کے کھول کے اسی کاؤنٹر کے اوپر رکھا کھول کے اوپر سے مٹی کا تیل اس میں ڈال دیا اور آگ لگا دی کچھ آن سپاٹ آئی تھی اندھا دھند کروں گا فیرنگ یہ پتہ فائر کپر آو کل فائر فائرنگ گئی تقریباً دون ڈائن گنٹن کنٹنیو گئی اس فیملی ممبرس پانچ پن اس میں برادر پن سجاد احمد پتر بوے غلام رسول شالہ ماستر بوے بشیر احمد شالہ محمد اشرف شالہ بیس ملزم آج غلام رسول صوفی سوس اشفورہ ہندوالو تو پانچ نفر بیس میرے ہمسا ہائرنگ چلان کٲم یِمو کا ہمو کچھ میڈِکل زور احمد ملا امس منٛز مز یِمو الطاف صٲب سُہ اوس میڈِسن میڈِکل سۭتۍ وابستہٕ سُہ کوٚڑ یِمو نٮ۪بر اور تَس نبر یِمو تَمہِ ساتہٕ گولہِ اَمہِ پَتہٕ امہ یِمو بانڈی پورہ بس ا گورمنٹ تَتھ منٛز مز لگ بھگ دہ پندہ سوار بچہ تک مز زنگ تھی وٲلۍ سیوٚد تَتھ گاڑِ منٛز اور تِم کٔرِکھ سٲری شہیٖد اچانک گوٚو اَکہِ کوچہِ پٮ۪ٹھ ٹاس اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ٹاس گوٚو کہِ ژَلٕنۍ أتھۍ منٛز اَسہِ کیٛاہ تام گوٚو اور گو گوٚو کہِ بی ایس ایف وول اَکھ چھُ چھُ اوسمُت کوچَس منٛز کٔمۍ تام پِسٹَل سۭتۍ کٔرمٕژ اور سُہ چھُ تَمہِ ساتہٕ اوور گوٚمُت اور گور ٲس ایل ایم جی تَمہِ ساتہٕ ڈیوٹی پٮ۪ٹھ پانَس نِش سُہ ایل ایم جی چھِ تِمو نِمٕژ فایرِنٛگ ٲس ییٖژاہ گژھان کہِ سُنایے بکولیم اور اس آے تِم اورٕ فایرِنٛگ کَران کَران بہٕ اوسُس أنٛدرٕ کَنے اَتہِ اوس یَتھ آ منٛز اَسہِ اُستاد اَکھ تٔمِس اوس ناو ظہوٗر صٲب ظہوٗر احمد خان اوس شاید تٔمِس فٔسٹ سُہ اوس کرٛہان اَتٮ۪تھ مےٚ بوٗز یہِ آواز اوس بوزان تٔمۍ سٕنٛدۍ گَرِکۍ ٲسۍ یَژھان سُہ لاش تہِ سُہ مطلب سُہ اوس وٕنہِ زندگی مگر تٔمِس دِتُکھ نہٕ مگر تمس دم دِتُکھ نہٕ دتکم نیرنہٕ نیر برونٛٹھ کُن پَکنہٕ پکنا کہین تِم ہو ہو سکتا ہے تٔمِس ما گژھِ ہے مَرَم مرم سُہ بَچہِ ہے بہرحال تہٕ سُہ سپ تٔتی جی جان یہِ آواز تِم چیٖک پُکار اوسُس بہٕ أنٛدرٕ کَنۍ وانَس بوزان أتی اَسنَس منٛز کوٚر یِمو یہِ وانس اندر سُہ کُس ہیوٗ آفِسَر اوسا سُہ کانٛہہ کانٛہہ جوان اوسا کیٛاہ ییٚمۍ زَن جانوا یم و ساتھین کی جاؤ شاہین کو جلد شاہین سو فوٹو گرافر یہ سوکس مز تم سٹوری پہ دکان تو پتہ تمہس تمہ تو مگر یہ آواز میانے خود اپن قانون سی سی شہ بجے أنۍ ارے ٹرٛک لوڈ سُہ اوس شےٚ بَجے مین چوکس اوس اَسہِ بیٚیہِ کینٛہہ ترٛاوُن مٮ۪وٕ پھسے سہ مین چوکس نزدیک شالک پور گلی پہ یہ سا یہ گوٚو تقریٖباً گو تقریباً تر بجے لج اَسہِ پتہ سانہِ فیملی شہ نفر شہید آمد کر سو تَمہِ وقت کربلا جیسا تھا وہ بلکہ سوپور خطر بلکہ کش ہند خطر بڑ بار سانیا پانچ بجے واتن اہم آنگنس مز ڈٮ۪ڈ باڈی یُس یُس تۄہہِ مال مال وَنان چھُو ٲس سۄ کۭتِس تانۍ آسہِ تقریٖبن اوس تَمہِ وقتہٕ تقریباً تمہیں وقت تقریباً آج بھٹ اٹھو ستو اٹھو وری تقریباً أکِس لَچھَس رۄپیَس سُہ مال تَمہِ ساتہٕ تہٕ سُہ ٹرٛک ٲس اوس اوس تَتھ تَتھ سِک بیٚیہِ کَنڈَکٹَر تِم زٕ کِتھ کٔنۍ بَچے تِم بَچے بی ایس ایفَن کہِ تِم ٲسۍ دوٚیمہِ کوٚمنِٹی ہِنٛدۍ مگر اسفسر اسے نش بہت کسی B S F of B S F officer یہ آلریڈی مے نش کسی پڑھ بے چائے کپ کم کسی بسان تنس کچھ چائے کپ کچھ ٹھنڈی یس کھڑ مے چائے کپ یہ مے سر کھانا اور کھ کرس کت مے یہ ویسے بہس بار بار توہے ثے نش کہ مے سا چائز شکل بچہ مہا تمہیں سر لول چلان بہن سب اور بہت اس امس پن پہ باسہ انسانیت عزت کر مگر ام سات ام سات یہ ٹاس گو ام سات میس دکانس پہ بہت اور ام سات یہ تھود وت یہ درو چوکس کن ام دس نظر اور آو یہ امس کافی جماعت پت کن امس اخ منڈی اس کیمپ اخ بیس کیمپ اخ منڈی من ہموں سلو مجھے پت نفرہ زور پہ پہ پکان تو بہ دس وان نبر ثوروں طرف گول چلان لاش آس کی پتھر تمہ سات ہمسائے دکاندارن بہ تو بہ دراس نبر مے کور امس آفسرس یور آلو مے دس سر بہ امس وچ مخ بدل ام ون مے سات یہ وات شٹل شٹل نیچے کرو دکان میں بیٹھو چھپ کر کے تو مے جناب وول شٹل تو مے وول شٹل یہ تھو مے بن دائیں بائیں اپنی دکان سے نظر آئے میں نے دیکھا کہ جو جو سپاہی ادھر فائرنگ کر رہا تھا وہ تھوڑا دور ہوا تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس گلی سے میں اب میرے کپڑوں پر آگ لگی ہوئی تھی میں جو مسلم پیر گلی ہے وہاں سے میں باہ گیا پتہ نہیں مسلم بھی گلی جب میں محلے میں پوچھا کوئی آدمی آیا میں جلا ہوا تھا اس نے مجھے اپنے گھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور وہاں سے میری ابتدائی مطلب ٹریٹمنٹ دی پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں سے مجھے اپنے گھر لے گیا گھر میں میں تقریباً چھ مہینے بستر پر رہا امپرچ گنٹ پتہ شکل کھسان تھوڑی امس ذہنس مزہ افسر افسرس روزان کہ یہ مجھے نفری اور ہم ام ہمو ہم سوری امن سات یہ شکل تھوت کھالان سے کالان بہس زار پار زارپار ہر مگر مے وچھ امس روح زبردست ولت یہ میرے اینکہ بٹ سا لائن اور بہ امس زار پار کران یم سات میں تور فکر کہ بچ نشن کھانا تہ صورت کیاز یم سات بہ نبر دراس مے وچھ کافی لاش پتھر اور ژورو طرفو وچھ مے نار نار اور نار وچھ مے پنس مکات دکانس تہ چلان پیٹھ پہ کن مکان یہ اس دزان کیاز دہ دہ سرس ریح ژورو طرفو چلان ایم ون امس دوپس آگ لگا دو دکان امن اس تم اس گن تمن اس گن پوڈر اس تم چھکا ہمو چھوک اس پوڈر ا دکانس من اندر کین می ہس گئے امس سے جڑپ مےٚ ہیوٚت أمِس حملہٕ کَرُن أمۍ حظ کوٚر اورٕ شاٹ گَن سۭتۍ فایرِنٛگ مےٚ آیہِ تَتھ منٛز اَکھ فایر کُٹھِس مگر یِم پٔتۍ پتکن میں نفر یِم دُکانَس منٛز یِم مہمان یِم ٲسۍ ژَلان ژَلان زامت ثلان ذلانا آئی سارے گول ہم پیور ٹور پانچو نفرو دیُت حظ اَتھ وانَس منٛز دٔرِتھ مگر وانس مش زبردست دُکانَس منٛز لَگوو حظ اور اوور کوٚرُکھ برونٛہہ کِنۍ بنٛد یَس بَچُن آسہِ سُہ بَچاوہَن بہٕ بہ کرش بہت روزم سپورٹس واپس کچھ گو سک تم دہ لو تو بہت کرشش ہم بچانے مگر یہ نار گو سار گو ثتھ وف دن ساسن من آئی ٹائر کی لدر مرچانگن کی چا ماشا یہ دسان سوری امیک دہ ویم سات یہ سوری دہ سو تھوڑا ام سب کمزور اور اکہ اکہ اکہ اکہ اکہ اکہ دیتا مساریو امانت یم ات وانس مز یہ فادر میون ایم تہ دیتا امانت کرسی پہ مے کڑ پلو اسہ ہی بنیان آس تم کج مے ات اسناس من چھس بہ دیوان امانت ات اسناس من پی مے پانچ کلو ڈنڈ پہ این گچ سی من تھا یہ اس خدائے سن کارن خدائے سن نظام اس پانچ کلو تول مے بہ ہس گوس پت مے لائبہ بہ مت اس ات پت مے لائبہ مے ہس لوجی لا پراٹی اور لب پراٹان پراٹان پراٹان پراٹان گوس بہ یہ لب الگ لبن زو کر تروہ آنچ لب کرنس کم کچھ اب زو فرشت آیا کم آیا مگر زد گو اوور مے حض کپری کلب پان دیں کھیل کلو کم اپری اوور سات پہ نیے سر حوش مزہ بہس یا اگر ہم بے گناہ بے گناہ یس اگر تمہیں ہم مل گو اچھے دا انصاف Aman ayıp sana düt var sadece.